Nichts würden unsere Gegner lieber sehen als eine intensive Auseinandersetzung zwischen den USA, der EU und den EU-Mitgliedstaaten über das Sammeln von Daten, vor allem dann, wenn dies eine Reduzierung des Datenaustausches zu Folge hätte.